Məhsəti Gəncəvi, Rübailər, tərcümə edəni Nigar Rəfibəyli. Bazara getmişdim bir cümə günü. Gördüm kəkli yalıb sarın üstünü. Tez-tez deyir ona, cəfa verənin bir gün belə qalxar göylərə ünü. Xalqın başında gər olsan da bir tac, ağladar səni də bir gün ehtiyac.'' Xalqın dərdinə qal, ona yaxın ol, qorx o gündən özün olasan möhtac. Bu dünya bir qızıl kuzəyə bənzər, suyu gah şirindir, gah da ki zəhər. Çox da öyünmə ki, uzundur ömrün, əcəl köhlənində hazırdır yəhər. Yolda darğa mənə rast gəldi dünən, əlində tutduğu çubuqla bərkdən Döyürdü qəzəblə o bir qadını, Tamaşa edirdi hər yoldan ötən. Hünərin səfası acıdır müdam, Odur hünər suyu, içmir bir adam. Alçaq adamların cəhalət odu, Hünəri küləyə vermişdir tamam.